Enguany es complissen 20 anys de la mort de Guillem Agulló. Entre 2007 i 2012 han hagut més de 20 atemptats amb bomba, contra Seu polítiques, ONGs, Ateneus, Casals. A nosotros nos parece mal que se acuda a casa de nadie a censurar su libertad de expresión ejercida a través del derecho al voto y a ustedes no. Por eso era muy difícil llegar a un entendimiento. ¿Cómo es posible comparar el escrache o una acción de protesta en un supermercado a la asesinato de Guillem Agulló. ¿Cómo es posible? Guillem Agulló, ni oblit ni perdó, la lluita continúa. Guillem Agulló i Salvador, assassinat pels feixistes, assassinat per ser independentista i antifeixista. 20 anys després, els hereus d'aquells franquistes, reconvertits a demòcrates, continuen negant la dimensió política de l'assassinat, continuen reduint un crim d'odi a una baralla de joves. Per això avui des d'Esquerra Unida demanem que les Corts condemnen i manifesten el seu rebuig sobre totes les agressions i manifestacions feixistes, racistes, homòfobes i discriminatòries que tenen lloc al País Valencià en general i concretament que les Corts commemoren el 20è aniversari de la mort de Guillem Agulló i Salvador i insten al Consell a otorgar li a títol pòstum l'alta distinció de la Generalitat Valenciana, tal com es fa amb les víctimes de terrorisme. Però, lluny de tractar-se d'un fet aïllat, el País Valencià és un territori capdavanter a l'estat espanyol en crims d'odi. Per això demanem des d'Esquerra Unida també la creació d'aquesta Fiscalia dels delictes d'odi. Nos parece injustificable que se acuda a los supermercados a cosas distintas de lo que es hacer la compra y a ustedes no. A nosotros nos parece mal que se acuda a casa de nadie a censurar su libertad de expresión ejercida a través del derecho al voto y a ustedes no. Por eso era muy difícil llegar a un entendimiento. Pues, en el matiz, el que fan es negar la de grupos de extrema derecha organizados que al País Valencià. ¿Cómo es posible en aquesta Cámara... comparar l'escratge o una acció de protesta en un supermercat amb l'assassinat de Guillem Agulló. Com és possible? Han passat 20 anys des de que van matar a Guillem. 20 anys d'agressions racistes amb aquelles persones que han vingut d'altres països a buscar una vida digna. 20 anys d'agressions homòfobes, 20 anys d'agressions a l'esquerra, 20 anys d'agressions a l'independentisme, 20 anys de repressió al moviment juvenil, però han sigut també 20 anys de lluita, d'eixir al carrer, d'organitzar-nos per a plantar cara als feixistes, per fer front a la repressió, per defensar els nostres drets, la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre poble. 20 anys mantenint presents en la memòria els que ja no hi són. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. La lluita continúa.